අයිබෝවන් අපේ අලුත්ම සෙක්මන්ට් එකේ දෙවෙන එපිසෝඩ් එක තමයි මේක ලාස් වීක් හරිගන්දීට බලන්නයෝගේ අයිබ මම අයිබෝන් කිවෙන හරි අයිබෝන්ගේ අයිබෝ රයිඩ් <laughs> ඉතින් පහුගේ සතියේ මොකද උනේ රටේ ලෝකෙ කියලා අපි පොඩි සමර එකක් ගේන්න තමයි අදත් ලෑස්වෙන්නේ සුපුරුදු විදිහට ඉතින් කැප්ටන් කළු අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අතර මේ ටින්ටින් දැන් අපි ලංකාවේ කොල්ලෙක් ලෝකෙට ගේපු එකක් තියෙනවා ඒගැන්න මේ පදක්කම කරේ මේ නෙවෙයි අපේ කොල්ලෙක් ගිය ඔස්ට්‍රේලියාවට පස්සේ වීසනැතුව කොල්ලට චාන්සකාව ඔස්ට්‍රේලියයි මාසගනක්කින් දන්නවන අපේ දනිෂ්ක දරිශ දැම්මගේ මේ අලුත් අප්ඩේට්ටක්කාව පහුගේ සති වෙනකොට ඒ අප්ඩේට්ටක මතතුන් ගත කියලා මට දැන් දැන් මිනිහට ඔය වෙච්ච කේස අප දන්නවන මේ ඇප් එක ගිල්ලන මේ අමාරු වැටුන ගැහවා රයි පස්සේ මෑන්ට වටසැප් එකත් නැති වුණා ඇරද ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ රෑට ලියට බහින් දෙපා කියලත් සිට්නි අධිකරණය කිව්වා හෝගේ සති මිනිහට පොඩි බුරුලක් කම්පුුණ ඕ දැන් මිනිට පුළන් වටසැප් කර අපි දන්න මේක ඉට පත්සකෝ මමාරුවට ද කියලා දැහිතින් දැ මේ කහගෙන ඉන්න ලංකාවේ ඉන්න මේ දනිස්කගේ යාලෝ නෑදෑයෝ අප වත්සත් එකතුරු අර ටින්ඩ එක ලිංකගේ මෙයන්න බ මේක ඩවන්ලෝඩ් කර යවනමනෙවෙයි දනිස්කට ඉට පස්සේ අනිත්තක තමයි මේ යාට දැන් රෑට එලියට බහින්නත් පුළුවන් ඒ චාන්සයක් දුන්න සිද්ධ අධික ඉති දනිස්කව දෙයෝ බලාගන්න ඕයාට <laughs> එයා බලාගන්න වෙන දෙයි හරි බලාගන්න දනිස්කීති අපි කියන්නේ වත්සත් තිබ්බ කියලා වත්සත් එක ඉඩක් කරන්න යන්නත් එපා හොඳේ ඔස්ට්‍රේලියාව තාව ඉන්නේ ඇද රයිට් එතකොට දැන් චන්දෙ මේ පොඩ්ඩක් අපි කියමු අද මේ අපි දන්න ඇතිකෝ මේක මෙමයි මෙන්න මේම දැනකි අපි ලෝ කියන්න චන්ද ගැන කියද්දී අලුත්ම නැගලයන එක තමයි නැති චන්දයක් කොහොමද කල්දා චන්දය කල්දාන්න නෑ කල්දාන්න චන්දයක් නෑ අන්න රයි තියෙන එකක් එපයි කල්දාන්න නැති කල්දා ඉතින් කොමරි අන්තිමට ඔන්නෝගේ තැනකින් තමයි චන්ද ඉවරුණේ රයිතැන් කට්ටිය ඔක්කොම පපුෝ පොම්බගෙන සඟදාලා වැඩ දාලා ලොකු මීටින් තියාගලා දැන් ඔක්කොම ගිය හර ගහලා ඔන්න මෙන්න වගේ තමයි ගිය අන්තිමටති නැතිකත් කොහොද කල්ලා ඒගෙන විටි කතා කරන්න න්න එතකට ආබහු ලෝකේ අර පැත්ත පොඩ ආපහ හෙලුනානේ හෙල්ලුනා කියන්න ඕක මෙහම කේස ඇත්තේ තැම හෙල්ලීගෙන හෙල්ලීගෙන හෙල්ලිගෙන යනවා ඇන්නේ තුර්කයන්න පටන්ගත් ඉටපස් තුර්කයේ ඇතරම දෙපාරක්නේ තුපාරක්තර හෙල්ලුනා එල්ල දැන්වට පසු චීන බෝඩර එකටාව හරද චීන බෝඩරගෙත් පොඩිම එකක් නෙවේ ඉින්ටේ ගුණේ සාමාන්‍යෙන් රිච්චමාප අපගේ හතකට වගේ කිට්ටන එකක් නිවුණේ පස දැන් එතනින් ඇවිල්ල වැඩේ දැන් ඉන්දියාවට ඇලට්ටකත් දිල තින මේ වෙනකොට ඉන්දියාවට ලොක එකක් වෙන්න පුළුවන් කිය වැඩේ කියලා කියන්න දැන් අපිත් එහෙම මේ ගෙල්ුණාට තුන් පාරක් විතර. අපිත් රෙක්ට පරිමාණය තුනේ තුනේ වගේ පොඩි නේ තුනට තුනට චුට්ටක් වැඩි එකක් වුණා අන්තිමට. ඊට පස්සේ දෙකයි ගානේ වුණා. හරි අන්තිමට වෙච්ච එක ටිකක් දැනලා තිබ්බා. දැන් අර මේ බුත්තල ගමක නෙවුනේ. දැන් එහේ ඔය මේ ඔෆිස් වලට ඉස්කෝල වලට එහෙම පොඩ්ඩක් මේක දැනලා තිබුණා. හරි. ඉතින් මේ අපි කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ ටින්ටින් මේ අපිට ලොකෝ පඬිතුයෝ නෙවෙයිනේ අපිත් ඔය භූවිද්‍යාඥයෝ නෙවෙයිනේ. හැබැයි මේ පරීක්ෂණ කරන කට්ටිය ඉන්නෝ නේද? අපි ඒගොලන්ට කියන්න ඕනේ පොඩක් ඉතින් කම්මැලිකම ඇතරලා මොනවනත් මේක හොයන් එකඟර පරණ ඒවා ඒම අවදානමක් නෑ ගවුලක් නෑ ඒ ලොකුට ඔක්දි ඉන්න තුනයිනේ තුනයි ගන්න පොට බලන්න බරන්න ඇයි කියල බලන්න හරි එත ඊට පස්සේ පස්ස කියන්න එපා මේ අර ඉතිහාසයම කියලා තියෙන ඔහ යන්නයි බලන්න කිවන දැන් ඇති ඇතින මේ පුටින් පුටින් ගැන නොකියවෑ පුටින් මේ දවසල පුඩින් කනවා කියල තමයි යට අවුරුද්ධක ඇනිවසරිය එක යට පුඩින් කණ්ඩ වෙලාදන්න මුදන්න දෙයා දැන්ගොය ගියවුරුද්දේ මේ විසි හතරවෙන්ද පෙබරවාරි මාසේ මේක පටන්ගත්තේ පැය විසි හතරින් ගහලිවර කන්න බලා විසි හතර පටන්ගෙන තියන්නේ විසි හතර අවුරුද්දයි අවුරුද්දක් කියා දැ හිතාගන්න බෑ මේ මේ අපි වැඩිය විහිලු කරන්න ඔන්න ඉට තෙල්ගන්න නේ තම තාමන ලොකට නෑන ලොකරන ඒගන්න දවුලන්න අයෝක හැම මෙහම දැම් මෙයා වැඩේ පටන්ගත්තේ පැෑ පිසි හතරින් මේක කෙලින් ගරගන්න කළ හිතාගන්න පටන්ගරම් වැඩේ ගිය හරි ද අද වෙනකොට පූටින්ට හිතාගන්න බෑ මියුක්‍රේන් කාරය ගහන්න මොනවයිද <laughs> ඒගන්න මේ දැන් ඇතමවා කියන්නේ ඇමරිකාව මාන සපොට් එක දිලදන්නේ දැ අපි මේ ඩොලර් මිලියන සියක් ඔයාගන්න වරුණ අපි මේ දතකන්න මේ ඇමරිකන් කාරට එක අපිට එකක්ද ඇතුර නම් හෙන ගානවල් ඩොලර් බිලියන හතලිස් ගාන දිලදින ඩොලර් බිලිය යුක්්‍රේණයට තෙල්ලඟු ඒනම් මේ සල්ලි දුන්නනම් අපි වේදුලි බෙල අඩුවෙලනේ බයිඩන් කාරයා මේ බෙපනයක් කරම් බැහපුනති විතරයි නි තොක්කම වෙලකම සපෝට් ඇති නැබැයි පූටින් අය දෙල් වෙලා තින්න වැඩිය රයි එතකොට අපි වැඩේ සෙක්මට්ගේ හයිලයිට් මටික කියන වැදගත් මටික කිව අන්තිම එක ඔයාලට කියන්න ඇල ඇත්තෙන්නේ ගත්ද QR කෝඩ් එක <laughs> කිවර් කෝඩ්ඩේ කියලා ගන්න දෝක මෙමනේ පොඩි අමුත්‍රයකන්න වුණේ අන්ඩ විදි වෙච්චදේ දැන් තෙල් දැනුත් නෑ තෙල් නෑනේ එතකොට QR කෝඩ් එක කරන්නේ QR කෝඩ් එක දාලා කරේ මල්ලි ටින්ටි මල්ලි හරිද සමාවෙන් ඩබිතා වගේ මගේ මේ කලේ ආපු නැව් ටිකටම ඒක තාම එහෙම්ම තමයි ඉල්ලන ප්‍රමාණය අඩු කරපු එක නේ මේ QR එක දාලා තියෙන පොඩ්ඩ එහෙම්මමයි ඔයා ගහන ප්‍රමාණය අඩු කරා මොකද අපිට වැඩිපුර ගේන්න සල්ලි නෑනේ පෞගේ සති වෙනකොට කිව්ව දැන්ටිකක් අපිට ගන්න ගන්න පුළුවන්මගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා ඉද කිව්වාර ගයින් කරන්න හැබැයි ඕක අට දීර වෙන සින්නක් කෝමරි ගන්න කලිමිට කන්න තවක්‍රම ඇත්තියෙනවා අපිට සෙඩ් එකට යන්න ඉතින් නැති ගන්න මිල වැඩි කරන්න <laughs> කිව්වාර්ග දැම්මගේ තමයි එහෙනම් ඔයටික තමයි සතුටට වැඩන ඔටික තමයි ගේ සති වුණ වැදගත්ම දේවලට අපි ඊළඟ සතියත් සෙන්සුරාදෙන්න්නම් මේ වගේම ලාස්ටික් එක වුණු වැදගත්ම දේවල් ටික අරගෙන ගෙල්ලෙන්නම් අන්තිමට බායිකන්න මගේ අයිබ චන්දය නෑ ඔයා චන්දිල්ලනවගේ අයිබුවන් කියන්නවා හරියන්නේ මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ ඔයා <laughs>